Seh ich nur noch schwarz, zeigst du mir das Weiß? Ist mein Kaffee kalt, machst du ihn mir heiß? Bin ich depressiv, dann spielst du für mich einen Clown. Du hältst mir den Schirm bei Regen und Wind, hörst den leisen Ton, wenn etwas nicht stimmt. Ist keiner mehr da, auf dich kann ich immer bauen. Ich höre von dir keine Klage. Fang ich Neues an, schaust du dir das an, hältst mich nicht zurück, wünscht mir dazu Glück. Egal was ich tu, du stellst deine Handlung in Frage. schnell, holst du mich nicht ein. Wenn ich langsam bin, lässt du es nicht sein. Du teilst meinen Weg, in guten wie in schlechten Tagen. Wenn ich fröhlich bin, dann geht es dir gut. Hab ich einmal Angst, dann machst du mir beschreiben. Du bist Wegbegleiter, Spaßbereiter, ein konkreter Parameter. Du bist so leicht zu beschreiben.